chama heróica que vai incinerar Cada pessoa que eu salvar não vai temer Com Hellflame vou queimar O herói número 2 Meu maior sonho um Hamilton na símbolo da paz Sabe já tô cansado de ser sempre comparado E de nunca conseguir fazer o que o All Might faz Mas eu vou treinar você, Shoto O seu dia será o que eu nunca fui seja um herói de verdade Use o seu poder de fogo como a sua luz Você guarda esse trauma Sim, eu sei Mas me agradeça, pois eu te treinei Se não pode por mim, então mesmo eu serei oh. O que tem de esconder Você precisa do meu poder Mas a partir de hoje Irei sem dignidade Me considero herói porque sempre sou almighty O mundo não pôde prever o que podia acontecer Identidade do almighty revelada Mas o que tá acontecendo, esse é você de verdade Vou assumir o posto sendo odiado no povo Porque agora é minha responsabilidade Então vem pra cima, Nomo Não vou deixar se tirar a vida de ninguém A primeira tratado Poeira se abaixa, mas não estou de lado Essa é uma nova era Um novo símbolo salvou a terra